Selamlar arkadaşlar. Sızıntı videolarının altına gelen, yalan haber, rebrav, sonsuzluk modu gibi saçma yorumlar sebebiyle bu videoyu çekiyorum. Yorumlarda sızıntıların gerçek olmadığı, Rebrav adlı modlu Brav Stars içinden görüntüler olduğunu söyleyenler var. Ben de o modu indirip bütün karakterleri hızlandırılmış şekilde gösteriyorum. Ayrıntılı incelemek için videoyu yavaşlatabilirsiniz. Sızıntı videosunu da izlemediyseniz kartlardan ulaşabilirsiniz. İyi seyirler. up with a slow motion crew And we up in our growlings when People change, but not us And we just chillin', kicking it, kissed by the sun Could be soaked to the skin in the mall soon I know she got the good vibe like like a bass guitar. everything that brought me alive but we're all like monsters, playing with the monsters They brought me alive, but got no outlet promises, everything that brought me alive. Oh, we're all like monsters, playing with the monsters. They brought me alive, but I know Bahane bulmaya çalışanlar için işte oyunun orijinal atıcıları. göreceksiniz. Sızıntı videosundaki karakter cin kostümü. Çünkü karakterin modellemesi olmadığı için. Sadece mekaniği olduğu için, mekaniği cinin üstünde test ediliyor. Ama inanmayanlar için işte Revrav'daki cin ve oynanışı.